Вчера состоялся разговор с канцлером Германии госпожой Меркель. Какие вопросы обсуждали? Первый вопрос – беженцы. Эскалация на государственной границе. Мы пришли к единому мнению, что эскалация никому не нужна, ни Европейскому Союзу, ни Беларуси. И допустить эскалации, как бы кому-то этого не хотелось, как я уже сказал, вплоть до горячего столкновения – мы не можем. Да мы никогда и не шли на эту эскалацию. Я только что сказал, что на границе с той стороны около 20 тысяч вооруженных людей. Мы не развернули ни одного взвода, ни одной роты военных там, на границе. Такого приказа главнокомандующий вооруженными силами армии не отдавал. Но планы Противодействие любой агрессии с их стороны мы имеем. Такую команду министру обороны и другим генералам силовым структурам я отдавал. Второй вопрос, который мы обсуждали – приток беженцев. У нас, конечно, разные на это взгляды, что в Европейском Союзе, что в Беларуси, взгляды разные. Очень они озабочены тем притоком беженцев в Беларусь но они абсолютно не знают, что не мы их сюда зовем, и не знают, что около пяти тысяч на сегодняшний день, вот два дня назад было 4681 человек. Это люди, которых мы за осень вернули обратно. То есть <laughs> мы не собираем по всему миру э, беженцев и не привозим в Беларусь, как Польша проинформировала Европейский Союз. Те, кто законно приезжают в Беларусь, мы здесь принимаем, так же, как и в любой другой стране. У кого хоть малейшее нарушение закона, в самолет и обратно. Вот таких около пяти тысяч на сегодняшний день. Я проинформировал канцлера Германии по этому вопросу. Третий вопрос, который мы обсуждали, и я настаивал на обсуждении этого вопроса, основная проблема на сегодняшний день – это лагерь. Лагерь беженцев более двух 1100 человек на сегодняшний день, а может уже и больше, которые сконцентрированы на переходе, по гранд-переходе Брузгит. Вы знаете, что они разбили там лагерь рядом в 800 метров от этого перехода и постоянно находились в течение недели. Вчера они снялись с этого места, прошли 800 метров и заполнили полностью пограничный переход Брузги. Это самая большая проблема. Проблема, как я сказал, Меркель, состоит в том, что если мы не спасем этих людей – мы будем биты. И Беларусь, а тем более Европейский Союз, который не пропустил этих беженцев на территорию Европейского Союза. Поэтому с этими людьми надо немедленно что-то решать. В связи с этим я внес предложение в целом по развязке ситуации. Не буду его сейчас конкретизировать. Мы договорились с Меркель, что мы не будем пока об этом говорить конкретно. Она попросила время, паузу, для того, чтобы обсудить это предложение с членами Европейского Союза. Хорошо. Следующий, четвертый вопрос, который мы обсуждали, доступность гуманитарной помощи для беженцев. Почему возник этот вопрос? Германию и Меркель, поляки и весь Европейский Союз ввели в заблуждение, что гуманитарную помощь беженцы не получают – и причиной тому Беларусь, что мы блокируем поставку гуманитарной помощи для этих беженцев. Польша вот якобы хотела, но ее не пускают. На что я заметил. Какие проблемы? Какие проблемы могут быть у поляков, чтобы передать гуманитарную помощь? Вы же все видели эту картинку. Пожалуйста, привозите к границе, отдавайте через эту колючую проволоку как вы выстроили там. Если хотите убрать колючую проволоку, мы не против. Убирайте, подъезжайте прямо к беженцам. Никаких здесь препятствий нет и быть не может. Поэтому это просто вранье, фейк, для того, чтобы еще больше натравить Европейский Союз и уже население, которое живет в Евросоюзе, против Беларуси, что вот варвары не пускают тех, кто везет гуманитарную помощь. Тем не менее, мы обсудили этот вопрос, и в связи с этим вопросом была поднята проблема, что мы якобы представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев также не пускаем к беженцам. Но я даже по телевизору видел, мы показывали, что они приезжали туда, и представитель приезжал, они разговаривали с этими иммигрантами. средства массовой информации это донесли до людей. И я порекомендовал канцлеру, вы посмотрите, иногда, э, ну не наше телевидение, в интернет загляните. Это же все э, продемонстрировали мы. То есть идет вранье и нагнетание антибелорусской истерии, прежде всего Польши, Литвой, Латвии и Украина, к сожалению, к этому подключилась, идет это нагнетание этой истерии антибелорусской. Насколько я мог почувствовать это из э, разговора более чем 50-минутного с канцлером Германии. Мы также договорились, что мы будем постоянно в контакте до разрешения этой проблемы. В ближайшее время мы переговорим еще раз по этому вопросу. Ну и я уже вам сказал, что мне хотелось бы услышать ответ на мое предложение Меркель по развязке этого конфликта. Мы также договорились, что наш министр иностранных Ден Маке и Барель будут постоянно в контакте и обсуждать эти вопросы. Что касается этого лагеря, мы подвозим туда сухие дрова для того, чтобы люди могли обогреться. Мы установили палатки, где кормим детишек, беременных женщин, женщин вообще – мы организовали медпункт, это очень актуально, я попрошу не сворачивать эту помощь, потому что вы видите, какая погода. Мы отмечаем, что все больше и больше болеют дети, и нам надо их спасти. Надо спасти, пока будет развязка этого конфликта. Я думаю, она в ближайшее время будет. Поэтому к нам не может быть никаких претензий. Мы делаем все, чтобы защитить этих людей. Самое опасное, еще раз хочу подчеркнуть, это попытка подбросить в этот лагерь оружие. Вы понимаете, что заинтересованность в том, чтобы кто-то выстрелил в ту сторону, огромнейшая. Один выстрел и горячее противостояние неизбежно – Поэтому мы отвлекаем колоссальные силы, чтобы это предотвратить. Что касается э, проникновения беженцев с нашей территории на польскую и литовскую, латвийскую, должен сказать, что мы имеем информацию из их источников, официальных и неофициальных. Ежесуточно с территории Беларуси на территорию Польши, Литвы, Латвии, и мы это признаем и открыто говорим, по их источникам проникает более 600 человек. 660-700 человек ежесуточно. Кроме этого лагеря, что они делают, мерзавцы? Они отлавливают этих людей вплоть до границы с Германией, если кто-то не успел проехать Польшу, кстати, с помощью поляков, украинцев и немцев. Они прежде всего от границы везут этих людей в Германию. Если не успели, они их хватают, избивают и выкидывают на государственную границу. И у нас таких людей 330 человек, кроме этого лагеря, где более 2100 человек. 330 человек, больше, меньше, находится между двумя проволоками, между двумя заграждениями. Наше инженерное сооружение, которое осталось с советских времен, и тот забор, который они выстроили. Вот там они болтаются по линии государственной границы, изможденные, перебитые, избитые, пока снова не прорвутся через колючую проволоку и не пройдут на территорию Польши. если интересно журналистам, я могу просто назвать цифры, сколько за осень, я сказал, около 5000 мы переправили обратно в страны исхода, я могу назвать цифры. Из Ирака стремились к нам попасть с нарушением порядка установленного и были выдворены обратно. Из Ирака 3042 человека, из Сирии 487, с Афганистана 19, с Ирана 696. Ирак и Иран – это страны, откуда больше всего был приток вот этих незаконных беженцев. С Египта 215, Ливия 242. Вот столько из этих стран людей были отправлены обратно. Вот вам для информации, а сейчас конкретно на утро о ситуации на государственной границе и предложения, как будем действовать. Это ляжет в основу моего разговора, следующего разговора э, с канцлером Германии. Ну и я думаю, что мы сегодня переговорим с президентом России Путиным. Если нам нужна сегодня какая-то помощь военно-технического характера, оборонного, это наша общая граница союзного государства, вы скажите. Я переговорю с президентом России и попрошу, чтобы он подключился и, если нужно, если нужно, оказал э, соответствующее содействие, не втягивая их в этот кризис беженцев. Потому что вы видите, что всю ответственность эти мерзавцы коллективного Запада перекидывают на Россию, которая к этому не имеет пока никакого отношения.